Hola niños, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacer una videoreacción a una videoreacción. Para ello necesitaremos una reacción como esta misma. Y entonces visionaremos el vídeo y mientras lo visionamos pondremos cara de flipados. Y de vez en cuando pausaremos el vídeo para hacer críticas constructivas, destructivas o comentarios irrelevantes, según veamos. Entonces... Hola niños, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacer una videoreacción a una reacción Para ello necesitaremos una reacción como esta misma. Bueno, vamos a pausar el vídeo un momento. Eh, pero, ¿esta tipa quién se cree que es? Eh, porque me imita? Eh, que se cree que es Elvisa? No tiene gracia, ni desparpajo, ni estilo ninguno. Bueno, sigamos visionando. Y entonces visionaremos el vídeo y mientras lo visionamos pondremos cara de flipados. Y de vez en cuando pausaremos el vídeo para hacer críticas constructivas, destructivas o comentarios. Bueno, vamos a hacer fast forward e ir hacia el final. Entonces, Bueno, y esta, es, mi video reacción. reacción. Si no les ha gustado, otras. Tengo otras. Y eso es todo. eso es todo. Espero que les haya, gustado, que les haya gustado, este tutorial. Este tutorial.